Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сулейман, и сегодня мы поговорим о Лёхе Гакс. Эй! Слушаю! Знаешь что? Чё? Тебе правда интересно? Да? Пошел нахуй! Орфография. Я люблю это слово через мягкий знак пишется. Убью. А не убью. Популярно. Хайпанем немножечко. Eh. know me like you know me, nah eh. nah. огромное спасибо, кто отписался от него канала. Мне бы от 20 до 15 стало. Понятно? И давайте подведем итог. Первое. Первое. Орфография. Графические ошибки одного и второго. Второе. Заумные слова. И третье. Очень, ушло не знать, что такое. Я, короче, на них ссылку описание ставлю. Подписывайтесь еще на канал Арбузи, который ссылка на описании. Если что, на прошлое видео тоже ссылка будет. Да? Ну все, пока.